J Style. Boy, you are not, boy, you are not. Usinitribe utaju sometimes Hey, kwangi fendru Nilik mabridge mpale musta alikuwa na nseti Obo oh, aligongo head akili karudi to setting Life si ulivu kuwa expensi kama na mliko kila posti faking huh? Uboys oh, ukuwa mrongo kila woha sepi na huh? daily riko na pick up buzz cover wape match mapromo daily wana fast oma opukwanga marat na vinyuji ona mauru tumetoka mneti refu 7 john kwa mrau wezi pata john na bas miristemu sped nikanikomadu boys ni madaraka john vigeti ona area siste chunga kibeti cause neza go check you drill gold drip na grita kama gold huyu boss pia ni mrongu play my games hapa jota delti na venye ujishasha gram tulimcatch man that nigga smelted on a blessing boys walikuwa walikuwa wanacheka now is worthy Lo, this on fire nikan ko well Kuizi jua na nikompea jua na kali Na niko na kiburika ya oji Scoopy attention hata kibonga mavi Nipo 20 washa kitubi man Niko na chales leo nyongisi tupi Nilipanda ngazi mana shuki Kishisho baridi kwa nimemada ngapi jusi stuki skuizi mafrezi unapea bako na kudunga mkuki ni mii nayo nayo ka nimemada shughuli ampepa chesi bak ni akishe ka imejaa kakiruka aiming for the moon wanakopi wana lose kona shida zangu sinilete zako siko nigo swes hapa John maapa kati wa favorite rapa Joan wezi siwezi sare ishi tumtagoja hadi le siku John Tadeo nitakosh masiku zinaenda raka shafika tena weekend ha wako wa sick kula protesho tupatane na ukeli wana hate na bado tuko in the F manamdi napokeka kirupi ziko full lini nadunga jo brandi go shooter than mini bucho jo venye hands kwa bloody ni endo na randi na shindo lilienda wapi buda kumbe kuna mwanya jo kwa mabati buda nilishaomoka na vyua wako hapa biwon hapo utadedu kimokufanya jo kisasi mi ndiyo guru lizard jones mi mzazi ngoma zao ni memes juu ya venye jo ni kila sana niko chachi na preja anisamehe dhambi mapankis wanapenda pare na radish na kishasha kiende pas ipande my body na squeezy love ni ambao si ya dhati nilikuwa mtu jamo walikuwa jo na dent nikawa wamepigwa na umati na manzi staki gekenge weni dwanzi kama uradi ni shafika jo so ama namde wafike dichwani ni nikiingia ya kwa booth lazima kuwakemoa kiluk walikuwa na cheka cheki skuizi mambo ni shwari jua venye jona rock mpoa wako na dani mpige mswaki si una rada venye kanairo uchezo maniga hia hana bahati tulianza na muvi ikageuka kuwa ni ngwati asiwezi cheza chini juu misi samaki ineva si on rose kwani nyi upitia wapi she make me sell the door when twaki twakikia penye na flow huyu rapi joni mkali miriste jona spirit ni hot kama pasi mama alikuwa najua naenda mustepati nilikuwa naingia chuo mfulani nabadilisha choo mavazi headbad toka kitambo chumetoka mneto sijione weni wangi kwangi jo, jo,